Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Matheus. Pessoal, hoje eu vim falar sobre os grupos que combinam com qualquer conceito. Então se você é novo nesse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Então, bora pro vídeo. O Blackpink já nos concebeu vários conceitos maravilhosos que a gente gosta bastante. Um dos conceitos do Blackpink que eu mais gosto é o conceito Black. Tem muitas pessoas falam que o Blackpink tem o conceito black e o pink. Eu gosto dos dois conceitos e quando os dois se combinam é a melhor coisa do mundo. Como Ice Cream do Blackpink, que repercutiu muito bem, feat com a Selena Gomez, e High Like That, que foi atrás de Ice Cream, que foi um sucesso que bombou em todos os lugares, como As If You're Last também. Então, bora pro segundo, Twice sempre nos surpreender com vários conceitos, principalmente na carreira japonesa delas, que é uma coisa mais fofa, uma coisa mais assim adulta, sabe? Como Fake It True, Break It e Happy Happy, que é uma mistura totalmente diferente do Twice, que depois foi Break It Too. Se você não entende, o Twice tem vários conceitos assim, mas assim, e também, pessoal, outro grupo que é, vou juntar com Twice é o Red Velvet. Tem o lado Red e o lado Velvet. Sim, um dos lados é o mais fofo e um dos lados é mais é, adulto. O lado mais fofo é como Rookie, como Power Up. E o lado mais Red, que dizem, é Peekaboo, Psycho, que é uma coisa mais assim, como Monster delas que lançaram esses dias atrás. Outro grupo que consiga com mais, mais, mais grupos é o BTS. BTS sempre nos surpreende com vários conceitos, como Boy With Love se comparando com Fake Love e outros conceitos. A gente sabe que BTS no começo tinha menos um conceito, que era aquele No More To Dream, sabe? E agora é Boy With Love, Dynamite e entre outros, sabe? E entre outros. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais para falar sobre os três grupos que têm os melhores conceitos, na minha opinião. Eu sei que tem outros grupos também que vocês podem deixar nos comentários, tá ok? Então, 안녕하세요.